болжол менен 5 миллиард жыл мурун акырындык менен жыйрылып жаткан газ жана чаңдап турган узак булуттун ичинде борбордук конденсация прото күн пайда болгон булуттун дагы бир бөлүгү массасы 10 эсе аз акырындык менен анын айланасында айланды ал кысылган сайын булуттун айлануу ылдамдыгы жогорулап дисктин формасын алган атомдордун молекулалардын жана чаң бөлүкчөлөрүнүн кагылышынын натыйжасында тумандуулук акырындык менен ысып кеткен күн күйүп кеткенде жеңил химиялык элементтер водород гелий булуттун борбордук аймагынан чыгып анын перифериясына кеткен демек жердик топтун планеталары жеңил элементтердин майда аралашмалары менен оор элементтерден түзүлүп көлөмү боюнча кичинекей болуп чыкты газдын жана чаңдын жогорку тыгыздыгынан улам күндүн радиациясы протопланетардык булуттун перифериясына начар өтүп ал жерде төмөнкү температура өкүм сүрүп келген газдар катуу бөлүкчөлөргө тоңуп калган демек алыскы гигант планеталар чоң жана негизинен жеңил химиялык элементтерден пайда болгон планетанын пайда болуу процесси төмөнгүчө чагылдырылган диск түрүндөгү газ чаң булутунда анын бөлүкчөлөрүнүн өз ара кагылышынын натыйжасында көп сандаган конденсациялар пайда болуп өз ара кагылышуудан көптөгөн майда конденсациялар талкаланып башкалары чоң конденсацияларга түшүп кеткен натыйжада алар чоңоюп тыгызыраак болуп бара бара планеталардын эмбриондорун түзүшкөн топтомдордун кагылышуусу учурунда ийкемсиз таасирлер планеталардын эмбриондорунун орбиталарынын тегерекчелерге жакын болушуна алып келди убакыттын өтүшү менен бири биринен алыс жайгашкан жана олуттуу өз ара гравитациялык таасирин тийгизбеген эң чоң эмбриондор гана аман калган ошондуктан алардын күндүн айланасындагы орбиталары туруктуу болуп калды бул эмбриондор 100 миллиондогон жылдар бою чоң планеталар пайда болгон марс менен юпитердин орбиталарынын ортосунда юпитердин олуттуу гравитациялык таасири коюлуулануунун өсүшүнө тоскоол болгон жана алардын орбиталарынын туруктуулугун бузган кичинекей планеталар астероидтер жана метеориттер пайда болгон алар биздин доордо планеталардан бири бирине кагылышкан жеңил газдардын жана анча мынча чаңдын калдыктарынын баштапкы булутунун так четинде көптөгөн кометалар пайда болгон